bonsoir. Bonsoir. Donc aujourd'hui, on va commencer le son 2. هنبتدي النهارده leçon 2 au travail. عارفين اغلب الجرامير اللي هتيجي فيها اللي هو هيبقى في ال... هنتكلم عن لي زارتيكل اللي احنا اه... اتكلمنا عليهم قبل كده اللي هم لي زارتيكل ديفيني لو لا الابوستروف لي ولي زارتيكل انديفيني اللي هم ان اون والبلوريال دي ونرجع نتكلم عليهم ونعمل عليهم دي زيكزارسيس تمام ولي فيرب اوكي لي فيرب du premier groupe deuxième groupe وهكذا طيب on commence نبتدي نقرا le titre Est-ce que vous connaissez la France et les pays francophones هل تعرفون فرنسا والبلاد الفرنكوفونية اوكي طيب اوكي vous pouvez lire ممكن نقرا Oui. le titre Est-ce qu'on Oui. le titre Oui. Ah, Au هو travail ده- au travail لا اسكو اللي انت ابتديت تقرا فيها اوكي Ah. Est-ce que, euh, est-ce que vous, euh, vous connaissez, euh, connaissez la, connaissez euh, la France, la France et, et les pays les francophones pays les pays Les pays pays francophones, pays pays, ok pays francophone francophones, francophone francophones. très bien طيب première question أول question اللي هي هنا ها Quelle Calais Calais, la capitale. Ok, continue. Calais, Calais est la capitale de la France. Calais est la capitale de la France, ok. Taïb Hateba, on a quatre choix, mm. Arba Paris. Très bien, Paris. Euh, B, lisez B. B, euh, ok. Mhm. De la Belgique. de la Belgique, oui. Euh, Belgique, euh, Bruxelles. Bruxelles, très bien. Type euh, 2. oui. Alors, lisez 2, Nera deux. quel pays ont une frontière Frontière. Frontière. Frontière. Avec la France. Ok. آه، يعني اقول كلهم لا اقريهم يعني؟ كلهم وبعدين قولي لي إيه،, إيه, ايه البلاد اللي عندهم حدود مع فرنسا frontières يعني حدود اقريهم الاول كلهم اوكي لا بولوجون la Pologne. بولونيا لا المان لا l'Allemagne لا Grèce لا Grèce لا Grèce لا l'Espagne l'Espagne, l'Autriche, l'Autriche, euh, la Suisse. Ok. Quel pays a une frontière avec la France euh, La Suisse. Ok. Euh, quel autre pays Non. la, la Suisse, l'Espagne et l'Allemagne. L'Espagne. Et l'Allemagne. ok, les trois pays. Trois Oui. Euh, à Paris. Il, non, il y a... la question d'abord. Ah, ah ok. Complé... Complé... Les... Compléter. Compléter avec euh, trois, quatre ou dix. Ok. À Paris, il y a مليون دابيتون مليون دابيتون المفروض آه اكمل ايه المفروض بيقول لنا complétez السؤال بيقول complétez اكمل avec huit ثلاثة آه، أوكي. 4 او عشرة اه من الصور اللي تحت دي لا مش لا لا ملهاش علاقه بالصور هو بيقول اباري il y a مليون دابيتون يعني مليون نسمه مليون ساكن مليون ما نسمة أعرفش انا اعرف ازاي اوكي طيب هنقول واحدة فيهم هنقول هي 3 آه 3 3 مليون آه 3 3 مليون 3 millions d'habitants 3 d'accord millions d'habitants طيب Ok. اوكي euh, B Au Montréal, Montréal Montréal, il y a euh, euh, 4 millions d'habitants. ok Euh, Abidjan. Abidjan. Euh, et Annie Abidjan. Qu'est-ce que ça veut dire Abidjan ah, La capitale de, du Sénégal. Ah, ah okay. Sénégal. Okay. à euh, Abidjan, il y a Abidjan, il y a 10 euh, millions, 10 millions, 10 millions d'habitants. Ok, très bien. 4. Oui. Lisez la question. ok. Oui. Ok. Ça, je fais dans la- Oui. Où est Oui. Euh, Le drapeau fran- français. Ok. Français. Où est le drapeau français يعني أين العلم الفرنسي drapeau يعني علم. Ok. طيب عندنا 1 2 3 و 4 هيبقى Un. 1 d'accord. Continuez. le drapeau, euh, le suisse. Okay. Euh, des euh, trois. Trois. Très bien. Cinq. Oui. Euh, quel est le nom du chant national Le nom. Le nom, le nom du chant national. On ne prononce pas le T, hein, du chant. Chant national français. Euh, la Parisienne, لا لا اقريهم كلهم وبعدين نقول le choix. La euh, bordelaise, la bordelaise, la parisienne, la parisienne, Marseille- parisienne. parisienne, لا بال- La بالزد مش Marseillenne. بالاس. parisienne. parisienne, ok. Ok. Parisienne, marseillenne, La marseillaise. marseillaise. Oh, parisienne. <laughs> لا هو غلط <laughs> مش لاباريزيان <laughs> هو الوحيد اللي بيدي على فرنساوي <laughs> اوكي طيب ومارسييز الاس في منطقها زاد برضو اوكي طيب هم كلهم صفات لمدن فرنسيه يعني آه، لا زي ما نقول البوردوليه في مدينه اسمها بوردو اوكي باريزيان يعني الباريسيه يعني جايه على آه، آه. مدينه باريس لا مارسييز مارسييز زد هو le chant ناسيونال فرونسي جايه من مدينه مارسي مارسي سي لا دوزيام بلو غراند فيل اون فرانس تاني اكبر هو مدينه في دي, فرنسا دي مش معناها أغنية؟ ما هو النشيد الف... ال- الوطني آه. الفرنسي اسمه آه، يعني لو ح- المارسيلية نسبة لمدينة مارسي يعني لا مارسياز ريلاتيف à مارسي يعني نسبة لمدينة مارسي تمام toutes les questions étaient autour des pays كل question حوالين les pays دلوقتي احنا نتكلم عن les gens les gens الناس lisez 6 Les fi- euh, films, femmes c- femmes euh, euh, célébri- célèbres célèbres que ici. لا كياس خدنا السؤال ده قبل Qui كده est Ah, ok, sorry, I'm sorry. Qui est euh, Marion كوتيار لا كوتيار بلي كوتيار كوتيار كوتيار اوكي كريستين لا لا قولي لي الاول هنقرا اول واحده نقرا الاول لشوا كلهم عندنا هنا نقراهم الاختيارات أه، اوني أه، chanteuse. une chanteuse؟ لا chanteuse شانتوز اوكي euh, unsportiv. Ok. Une actrice. Actrice. Actrice. Une film politique. Femme, femme, femme. politique. Politique. Femme politique. طيب إذا ماريان كوتيار إني واحده فيهم فام بوليتيك لا اون اكتريس اوكي بي ب ب Euh, euh, Chris- Christine Lagarde. لاغارد Euh, euh, une sportive. لا une femme politique برضو اوكي c'est la directrice Euh. du FMI مديرة la directrice de l'FMI FMI اللي هو صندوق النقد الدولي Fonds monétaire international طيب continuez euh, Edith Edith Edu Edith Edith Piaf. Edith بف بيف بياف بالبي بيف اوكي Euh, une chanteuse. Une chanteuse, très bien. C'est le tour de qui Dormine, c'est le tour de qui 7 Oui. Lisez 7. Euh, ok. Les hommes célèbres. Les hommes, les hommes célèbres. Les hommes célèbres. Euh, oui, oui, ici. Qui est-ce Yes. Qui est-ce Qui est-ce خدنا السؤال ده قبل كده ها Qui est-ce Yes. mm. Yes. Euh, Jeanne de Jordan. اوكي هنقرا الشوال الاول الاختيارات Ok. Euh, un acteur. اوكي Un sportif. Euh, un écrivain. Un homme politique. Un homme politique. Un homme politique. Jean, du Dujardin. Jean Dujardin, euh, un acteur. Un acteur. Un acteur. Un acteur. Un acteur. Euh, Victor Hugo. Hugo. Hugo. Ben, Victor Hugo, un écrivain. un écrivain très bien Mhm. Franck Franck Ribéry, un sportif. un sportif très bien آه بعد كده عندنا هنا بعد ما خلصنا لي جون عندنا لي شوز الاشياء طيب الاشياء عندنا المفروض انه بيسالنا على الصوره دي Oui. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que c'est اوكي une euh, université, un musée, ان musée Un musée. Musée, musée. Musée. Musée. Ok, mm. très bien. Des hataba euh, Une euh, université. Une université, d'accord. Qu'est-ce que c'est La bourg... Bourgogne. Bourgogne. Bourgogne. Euh, une vie un bon vin un bon vin, euh, une pèlerinage, belle région région. belle Belle région région. un bon vin يعني vin يعني نبيت اوكي bon يعني طيب يعني نبيت طيب اوكي آه وهنا عندنا une belle région يعني منطقة جميلة Une belle, belle belle région. ré- région. une belle région اوكي هو في نبيت مشهور اسمه بورغونيا le bourgogne عشان le vin wine؟ او نبيت كلمه masculin هيبقى le bourgogne. مش لا لا راجع على région عشان المنطقه هنا الكلمه فيمينا اوكي لكن فا هنا كلمه masculin طيب continue Le موند لو Monde ان جراند ان جراند جورنال ان جراند جورنال Euh, euh, euh, un café célèbre, célèbre, célèbre, célèbre un, café célèbre. un grand journal. Un grand, un grand journal. On ne prononce pas le D, hein, pas D. Continuez. Un grand journal. 10 Oui. Euh, Renaud relié, relié, seul احنا عندنا هنا deux colonnes يعني آه، عمودين اوكي deux colonnes. يقول لنا غولي يعني نوصل غنو غنو غنو اوكي اوكي هتبقى غنو هتبقى des avions لا غنو غنو آه،, اه العربيه اهي هتبقى ايوه انا <laughs> انا بدور على الكلمه اوكي دي فواتور دي مونتور لا لا لا دي فواتور اه دي فونتور فواتور عربيات اوكي طيب كونتينيو اوكي جامب جان بول جون بول جان بول جالتير غوتي غوتي اه ده برفيوم دي بارفان دي بارفان دي بارفان اوكي اوكي ايربوس ايربوس دي افيون des avions طيارات des avions des avions okay. Rolex Rolex des montres des montres des montres احنا هنا okay. شفنا ثلاث انواع من الاسئله شفنا اسئله ب quel واسئله بأو بالنسبه لجون شفنا qui est-ce شفنا لان احنا شفناها قبل كده وبالنسبه ل choses شفنا كيس سي. داكور كل الأسئلة دي احنا خدناها قبل كده بنعمل عليها بس يعني pratique ممارسة أه هنا بيقول لنا posez des questions ازاي نطرح أسئلة اوكي فعندنا est-ce que وعندنا كال طبعا بالطرق المختلفة اللي بنكتبها بيها هي بتتكتب على حسب الكلمة اللي بتيجي بعديها لو masculin هتبقى كده féminin هتبقى كده pluriel masculin و pluriel féminin وشفنا qui قلنا qui دايما آه، مشتقه من qui est-ce اللي هو who- is it d'accord وقلنا qui مشتقه منهم بيجي وراها verbe لو انا مثلا قلت qui parle من يتكلم اوكي فكي دايما بتيجي آه يعني للاشخاص اوكي كو بتيجي مشتقه من السؤال qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est اللي هو what is this ما هذا اوكي طبعا بنتكلم بيها على الاشخاص و que برضو مشتقه منها لو انا قلت كو فيدفو يعني ماذا تفعل بيجي دايما معاها verbe اوكي طبعا هي مش مكتوبه هنا بس احنا كتبناها قبل كده في قبل كده واخيرا او او اللي هي اين آه وبنتكلم وبنسال بيها عن المكان اوكي آه كنا كتبنا في قبل كده كل ادوات الاستفهام والطرق المختلفه كل سؤال بنسالها ازاي ثلاث طرق عباره عن تيست اوكي زي test كده للحاجات اللي احنا خدناها بما faites le test احنا عملنا test faites اللي هو verbe faire to do لسه ما خدناهوش ال verbe ده آه، فات لو تيست افيك ليد دي بروفيسور بمساعده المدرس comptez vos points المفروض ان احنا comptez يعني نعد نحسب لي آه، بوان اللي هم النقاط اوكي على 25 يقول لنا نوتي لي مو يوتيليزي pour poser des questions يعني ناخد note على كل ادوات الاستفهام اللي احنا لسه متكلمين عليها بيقول لنا imaginez un test تخيلوا un test en petit groupe écrivez 10 questions posez ces questions aux autres groupes كل واحد هيكتب 10 اسئله اوكي طيب الادوات الاستفهام اللي احنا خدناها هنكتبها دلوقتي تاني كل واحد هي هيديني سؤال واحد في اداه الاستفهام دي هنسال على ايه على لي بي ممكن نسال على لي بي على les gens ممكن نسال على les sportifs ممكن نسال على لي شوز داكوغ بيقول لنا parlez de vos goûts ودي طريقه الاسئله لو انا هسال حد على اذواقه بستعمل verbe aimer خدنا verbe aimer aimer بنستعمله للحاجات اللي احنا بنحبها زي تو لايك بالانجلش مثلا فوز ايمي Venise هل تحب آه، او تحب فينيز آه، فينيز عارفينها اللي هي باللغه العربيه اسمها بندقيه اوكي طبعا آه، بالمصري هم بيترجموها بترجمه من الانجليش فينيسيا بس هي اسمها بالعربي بندقيه او او Venise انا اون فرونس نو جو نيم با Venise كيل فيل تو aimes كيل ريستورون كيل اكتور طيب ال... يبقى احنا عندنا هنا عندنا حاجات ممكن نسال عليها نسال على ايه نسال على les goûts مثلا او نسال على les choses على les goûts باستعمال verbe aimer على les choses او على les gens او على les pays كل الحاجات دي ممكن نسال عليها باستخدام كل ادوات الاسئله اللي احنا خدناها خدنا كومون او واللي هي لازم يكون عليها اكسون عشان تدي معنى اين بعدين عندنا do from where بعدين عندنا combien كم عندنا كون متى وعندنا pourquoi لماذا دول كده ستة هنزود عليهم كال طبعا كال بطرقها المختلفة ممكن تبقى كال كده كال كده أو كال كال كي طيب هيبقى عندنا كياس وعندنا كياس كوسي هنا للأشخاص وهنا للأشياء طبعا احنا عندنا السؤال اللي مشتق من دي ممكن يبقى qui. هنسال ب qui. لان qui est-ce او كيس كيسي انا بسالها وانا بشاور على حاجه فانا لازم اكون واقف جنبك وانت بتقول لي بتشاور لي على صوره او بتشاور لي على على شخص او شيء فبتقول لي qui est-ce فانا برد عليك بالسي سي كذا زي هنا لما جينا هنا احنا بنسال على الصوره دي بنقول كيس كوسي اوكي على الصوره دي فانا عارف انت انت بتسال على ايه اوكي فهرد عليك لكن هنا qui est-ce هنشتق منها qui و qu'est-ce que c'est هنشتق منها que. ودايما بيجي وراهم فيرب اوكي آه يبقى احنا عندنا كم سؤال عندنا ستة وهنا سبعة ثمانية تسعة ممكن نعمل الاثنين من هنا يعني من كال دي نختار اثنين واحد في السنجولية واحد في البلوريال واحد مفرد واحد جمع ممكن المفرد يبقى مؤنث والجمع يبقى مذكر والعكس عشان نكمل 10 أسئلة يبقى كل واحد هيسألني 10 أسئلة باستعمال كل أدوات الاستفهام دول بوركوا يعني لماذا متى كم من أين أين كومون بتيجي بمعنيين هي كومون بمعنى كيف okay؟ المعنى الحرفي ليها بس بنستعملها في سؤال عن الاسم بمعنى ما ما اسمك كومون فو سابلي دكور ثانك يو ايه ميرسي طبعا في est-ce que بيجي لوحده ممكن نزوده هنا est-ce que. يعني هل احنا قلنا ان الستة دول ليهم ثلاث طرق اسال بيهم نفس السؤال من ضمنهم est-ce que. بس est-ce que ممكن نستعمله لوحده برضه اوكي وممكن يبقى عندي سؤال من غير ولا اداة استفهام يعني زي هنا vous aimez Venise تحبون Venise يعني سؤال عبارة عن ايه عن sujet وفيرب و complément وهو مفعول به بس ممكن نسال سؤال من غير ولا اداه استفهام بس احنا عايزين نسال الاسئله بادوات الاستفهام اوكي لان آه، السؤال بغير ادوات الاستفهام سهل جدا اون كومونس نبتدي نصلح كيل اكتور فوز ايمي اوكي وي تا فواتور تمام آه، دو ات فو داكور كومبيان طيب في كل الاسئله ده في سوجي وفيرب صح يعني quel آه. acteur ده السوجي euh, quel acteur اوكي vous aimez euh, vous ده sujet و aimer verbe où est ta voiture برضو في عندنا عندنا فيرب في كل الاسئله عندنا فيرب لازم في يبقى في فعل اوكي هنا حضرتك كاتبه كومبيان لو بارفان لازم يبقى في فعل اوكي يبقى كومبيان اه بس ما اعرفش كوست كوت كوست خدناها آه، خدناها قبل كده خدنا لو خدناها، رجعت صح. الوورد اللي احنا بعتناه لما يوم ما خدنا دول كان مكتوب فيه كده كومبيان كوت لو بارفان اه بارفان مش برفيوم ده بالانجلش بارفان آه quel quand allez-vous au restaurant d'accord pourquoi veux-tu à l'université d'accord comment ça va quand même euh, quelle ville tu aimes d'accord طيب في اسئله انت ما عملتيهاش هنا ما عملتيش بكي وبكو كي بنسال بيها على الاشخاص وكو على الاشياء بس دايما يبقى في في لازم يبقى عندي فعل في السؤال لو كتبت كده كي آه، كي بار من يتحدث بس عن كده فقط بس كده اه بس فعل, فعل واحد اوكي ما في مش لازم يبقى في سوجيه مع كي ما فيش sujet. هو فعل بس و que انا قعدت افكر فيه كتير ده هو ده اللي انا اتلخبطت فيه بصراحه آه. يبقى كي باغل اكيد اللي هيتحدث ده شخص اوكي فيش شيء بيتحدث فبنقول كي باغل طب لو انا قلت que faites-vous. Que faites que faites-vous. ماذا تفعل في que ممكن يبقى عندنا sujet وفعل ماذا يعني تفعلون؟ يعني ماذا تفعلون أو ماذا تفعل بال vouvoiement؟ okay que دايما بيبقى بعد ال que وال qui يبقى فيه فعل okay يبقى عندي فعل فكو بيبقى فيه فعل وبعديها sujet لكن في qui فعل فقط Comment طيب حضرتك تقصدي ايه بالسؤال ده؟ كيف حالك؟ اوكي <laughs> بس أنا مش فاكرة آه، comment آه، allez-vous أليفو comment أوكي comment allez-vous comment allez-vous où est Venise تمام combien est la bière مع combien ممكن نستعمل ثلاث أفعال ممكن نستعمل être زي ما أنت كاتبة ممكن نستعمل faire combien fait la bière وممكن نستعمل verbe coûter زي صلحنا combien coûte la bière طيب آه هنا quand ت- تقصدي إيه هنا؟ لا ستيج ده اللي هو التمرين صح؟ Le, la- le stage le stage لو ستيج le stage ودي اي اس EST EST quand est le stage ممكن كنا ممكن نستعمل verbe تاني بدل آه، verbe être quand commence commence هيبتدي امتى التدريب مثلا احسن من ايه ها يعني المعنى مش هيبقى واضح قوي لكن آه، كون انا قصدي ك... متى يكون ما هو متى يكون بمعنى متى يبدا اوكي صح ف فهو يبدا بتبقى المعنى اوضح اوكي كون كومونس ستاج دي متعاده كانت فوق وعيدناها اه التور والستور بتاع دي وفينيز تمام اوكي طيب احنا قلنا qui est-ce لو هنسال qui est-ce لازم اكون يا اما بشاور على حاجه كياس وكياس كيسين لازم انا ابقى واقف جنبك وانت بتشاوري لي على حاجه او بتوريني حاجه وبتقولي لي qui est-ce من هذا او ما هذا ما هذا الشيء كياس كيسين يعني. اوكي فلازم اكون واقف جنبك عشان تساليني qui est-ce. لكن لو انت هتساليني كده وانا انت في مكان يعني زي ما احنا بنتكلم في Zoom كده هتقولي لي qui احمد مثلا اوكي انا هقول لك احمد ايه آه، مثلا آه، un étudiant طالب مثلا هو انا كان قصدي هنا آه، بتحبي مين طيب بتحبي مين هنقولها كده verbe aimer احنا خدناه صح اه طيب يبقى هنقول لو انا قلت tu او vous vous aimez لو انا بتكلم aimez. بالفومون vous aimez qui بس او اوكي qui aimez-vous انا ك... انا ماشي اوكي انا او كنت عاملاها qui كي aimes-tu تو لا. أم... تو امي لا لا كي دايما بيبقى وراها الفيرب يعني لو هنبتدي بكي في اه السؤال اوكي بيبقى وراها الفيرب مش سوجي اوكي اوكي هنا اقول كي كي aimes-tu qui aime aimes-tu كده او qui aimez-vous اوكي هنا pourquoi أها. tu aimes بس انت ما كملتيش هنا pourquoi tu aimes لماذا ما تحب ديت تحب مثلا الشوكولا لماذا تحب الشوكولاتة شوكولا اوكي لازم نكمل, نكمل عشان ندي معنى السؤال شوكولا euh, quelle langue parle Christine Lagarde d'accord برضو qu'est-ce que c'est لازم ابقى جنبك عشان تسأليني السؤال ده هنا هنستعمل كو ونحط وراه فيرب وفيرب وبعدين سوجي ها مثلا كو مونجتو ماذا تأكل اوكي آه، كالي اوكي طيب كال هنا بلوريال لازم الفيرب يبقى بلوريال يبقى كال سون فيرب اخر يبقى quelles sont les voitures أو هنقول les voitures quelles sont les voitures ما هي سياراتك المفضلة quelles sont ما ما هي السيارات المفضلة quelles sont les voitures préférées Vos amis آه، لا préférées المفضلين préférées كده في سؤال ناقص انا كتبته في الشات أوكي. بدوقه D'où est Christine Lagarde تمام اوكي سي جوست يعني من اين هي كريستين لاجارد مهم. أوكي. السؤال اللي هو بيجي comment vous vous appelez بيجي برضه بكال ممكن اقول لحد كالي votre nom اوكي ما هو اسمك où habitez-vous تمام quelle quelle heure quelle heure est-il d'accord heure بنكتبها كده quelle heure quelle heure est-il quelle voiture مم. préfères-tu تمام بس préfère ناقصها ES préfères-tu combien طيب برضه ناقص هو هو هو دي انا ما عرفتش اكملها يعني آه يعني لازم الفيرب الفعل اللي هو بتاعه. يقرا انا عايز آه اقول كم كتاب قريته او كم كتاب انت قريته آه combien ما أوكي. عرفتش اكمل Ouais. دي ليفغ مش هنقول قريته لان قريته هنستعمل الماضي ال passé composé اللي احنا لسه ما خدناهوش كم كتاب تقرا هنقول في الم... في الواقع هي القرايه دي مش آه، او او فوليزي حسب ما بتكلم بال tutoiement او بالفوفامون كي بارل تمام بس كده او كي آه، يكوت عشان انا اديته ده exemple qui parle انا بتكلم بس انتوا بتسمعوا فكي يكوت مين يستمع من يستمع Maintenant, هنعمل دي exercices, دي exercices على الحاجات دي كلها احنا اتكلمنا عليها. اتكلمنا على les articles définis و les articles indéfinis. طبعا les articles définis اللي هما الغير معرفين اللي هو un للماسكولا وان للفيمينا والبلوريال بتاعهم دي. المعرف اللي هو الديفيني، l'article défini هو le او ال apostrophe لا او ال apostrophe البلوريال بتاعهم ليه دايما الجمله اللي بتيجي ب article défini اللي هي المعرف بنبقى عايزين نعرفها ان احنا نوصفها بنستعمل اللي هم تحت دول اللي هم of يعني انا لو كتبت الليفر كتاب لكن لو ك... لو استعملت le livre de مثلا اجاتا كريستي مثلا كتاب اجاتا كريستي الكاتبه يعني اجاثا كريستي فهنا استعملت اوف دايما لما بستعمل زارتيكل ديفيني ندي وصف للتعريف اللي احنا بنعرفه طبعا ده تعريف مبدئي للاستعمال دو ودي ودو لا ودو لا بوستخوف ودي ده استعمال مبدئي ليهم لان بعد كده هنشوف لهم استعمالات اخرى في لي نوم بروبر هنستعمل de او دي ابوستخوف او دي في ال في النون كومان بنستعمل دو للماسكولين دو لا للفيمينا دو ال apostrophe للفويال ودي للبلوريال هنا هو بيقول لنا جو دي جت منين؟ جت من من دو بلس لو ايجال جو اوكي فمكتوب لي تابلو تابلو يعني اللوحات لي تابلو du musée شايفين بعد du جت un complément d'information le nom de la chanteuse l'adresse de l'hôtel le nom des étudiants ok شايفين des étudiants هنا مكتوب une rue de Paris Paris non non propre طيب نشوف les exercices vous pouvez lire ممكن نقرا الديالوج هنا اوكي هنا في question وبعدين في في des réponses هنا qu'est-ce هنا Qu'est-ce que c'est Oui, continuez, oui. Qu'est-ce que c'est euh, Que c'est Qu'est-ce que c'est, même? Une voiture, même? Ok. Une voiture, euh, un avion. Ok. C'est la voiture euh, de l'artiste. Voici un tableau euh, de la cathédrale, cathédrale, cathédrale de Rouen. Rouen. Rouen. Sorry? Rouen. Rouen. Rouen. Rouen. Rouen. Vous pouvez lire ici, vous connaissez Euh, la salle de peinture, peinture des peintres des peintres peintre euh, italienne, s'il vous plaît. Euh, oui. euh, Qu'est-ce que لا المفروض السؤال ده آه، هنا ده آه، ده اه سوري هي- هو بيكلم ده هنا قال له ده اللي بيرد تحت اكسكوزي موا ده صح كده؟ euh, excusez-moi. Euh, excusez-moi, euh, où est la cafétéria cafétéria, cafétéria Cafétéria. Cafétéria. Du musée. Du musée, d'accord. Qu'est-ce que c'est Qui est-ce Qui est-ce C'est Dora Mar, une amie de Picasso. Picasso. Picasso. J'ai aimé le, euh, les j'aime tableaux. j'aime J'aime, j'aime les tableaux de, de euh, Picasso. d'accord j'ai aimé ده في ال- في الباسي كومبوزي لسه ما خدناهوش آه، اوكي بيقول لنا observer l'emploi des petits mots en gras observer يعني نلاحظ l'emploi يعني استعمال les petits mots en gras يعني الكلمات الصغيرة اللي مكتوبة بالتقيل دي en gras يعني هي مكتوبة بالتقيل بيقول لنا هنا آه، on identifie une chose ou une personne, une, une voiture ou un avion. On parle d'une personne ou d'une chose. quel Ok. Euh, une voiture, euh, une chose. Une chose, ok. Un avion, une, chose. chose. un avion, une chose. l'artiste. Hein. artiste de personne. Euh, personne, très bien. Un tableau. chose. Un tableau de choses. De la cathédrale. Euh, cathédrale. cathédrale de choses. Très bien. Euh, ok, de Rouen. Rouen, chose. des choses ou la personne. Chose, chose. Rouen, Medina. La cathédrale de Rouen, euh, يعني كات- Rouen, cathédrale Rouen. Rouen dit Medina, en France, une ville en France. Là, La salle, euh, chose euh, de peinture peintre Peintre. italien. الرسامين Peintre. الإيطاليين. Peintre. des euh, personnes. personne. D'accord. Euh, وهنا كنت قريتي هنا Euh, La la, café- café- la cafétéria, les choses euh, du musée, euh, أعتقد chose برضو. chose, oui, chose. آه. Une amie, Un ami, euh, euh, chose. Picasso. Euh, personne. لا une amie personne ou Une Picasso personne. personne الاثنين personne. Une amie يعني صديقة. Ah, ok. D'accord. Euh, Désolé. Euh, J'aime les tableaux, les tableaux Chose. ok, de Picasso Personne. personne. طيب. Ensuite, طيب. exercice 2 بيقول لنا compléter أكمل avec de, du, de la, de l'apostrophe D. اوكي آه لو سينما آه دورو لا rue كلمة féminin يبقى دي لا لا دي ده لل- للبلوريال Oui. الفيمينا دو لا اه دولا اوكي نكمل دو لا وي دولا شامبليون rue de la rue et à آه de la rue Champollion Champollion Champollion ok Champollion ده مكتشف c'est le, le, le, le- celui qui a découvert euh, la pierre de Rosette la pierre de Rosette اللي هو حجر رشيد باللغة العربية مم. ما ينفعش نغلط في اسمه ها. ما اسموش ما اسموش شامبليون باللغة العربية بس هو اسمه مليون اه يعني هو بالمصري بنقول عليه شامبليون لا هو اسمه شامبوليون شام Champollion شامبوليون d'accord ok d'accord Oui. Euh, un professeur euh, de l'apostrophe de euh, l'apostrophe de université, l'université oui l'université de Mexico. très bien Euh, le nom de l'apostrophe. ok Euh, يبقى يبقى احتباء ou tout. de l'étudiant de l'étudiant. très bien un tableau démonte de Monet بالضبط ok Monet Monet de Monet Monet c'est un grand peintre ok رسام كبير زي بيكاسو كده اسمه موني وهنعرفه انه نون بروبر من انه la première lettre elle est en majuscule اول حرف كابيتال فعرفنا انه نوم بروبر وحطينا دو موني جاي مع انهي هي دي اي e، صح؟ دي او دي او حطينا دي او دي او عشان هو نوم بروبر اوكي هو اسم اسم واحد واحد اسمه Monet رسام اسمه Monet فحطينا له de آه، تمام لو موني la maison لو لوتوديون euh, l'étudiant دي et زيتيديون l'apostrophe لا لا لا اه احنا سوري ده étudiant هنا جمع باس يبقى plural. اه des étu- euh, des des étudiants étudiants des étudiants بالظبط هنا بقى بيقول لنا compléter avec un une d le la à l'apostrophe les Hum, oui. Euh, Exim, Aix-en-Provence Aix-en-Provence, c'est le nom d'une ville لا، مدينة اسمها كده en France اسمها Aix-en-Provence Et Aix-en-Provence. Et euh, euh, une. Une. Belle ville. Oui. Okay. Avec. Euh, oui. La. La. L'eau. La. احنا قلنا ان اون فيل مدينه جميله بس ما ما اديناهاش تعريف احنا اديناها وصف بس فقلنا آه، مدينة جميلة اون فاستعملنا الارتيكل انديفيني اون عشان فيل فيمينا فقلنا اون بيل فيل نفس الحكاية ما قلناش ما اديناش تعريف للميوزي يعني اوكي ما قلناش مثلا فقلنا ام بو ميوزي وصف فقط ام بو ميوزي بتكلم في المطلق ما بحددتش حاجة معينة ومكتوب هنا grande يونيفرسيتي لا ميم شوز Un. Une. Une. Une, sorry. Mhm. Une grande université. هنا ما استعملتش ليه لي زارتيكل ديفيني لان هنا بتكلم في المطلق بقول مدينه جميله آه متحف جميل وجامعه كبيره ما عرفتش انا بدي وصف فقط ما عرفتش ما قلتش آه، آه، آه، جامعه مثلا لا سوربون لا يونيفرسيتي دو لا سوربون او عرفت دي التعريف عشان استعمل le la اوكي ولي طيب ما هنا بقى هبتدي ما دام عندنا دول عرف بقى اه ما دام عندنا سيلا. دول يبقى في تعريف سيلافيل سيلافيل وي سيلافيل دو دو بول سيزان سيزان سيزان آه. دو بول سيزان بعد كده فيرجول آه. ونقول ان سليب ان célèbre peintre بالظبط ان سليب بانت très bien Oui. Euh, j'ai un ami. يعني ami euh, صاحب صح؟ هي ان طيب. صح؟ آه، ان صح؟ امي في ولا- البلوريال جايه في البلوريال آه. يبقى جو اللي هي ليه لا لو قلت ليه احنا قلنا ليه بيبقى دايما وراهم تعريف وبنستعمل دول مفيش دول موجودين يبقى قلت جي دي زامي دي زامي اكس اون بروفونس عندي اصدقاء في اكس اون بروفونس في مدينه اكس اون بروفونس بعد كده هنا عندنا فيرب كونيتر كونات خد... انت يعني معنى الفيرب ان انا بقول انا بعرف ما دام بعرف يبقى لازم الحاجه اللي انا اعرفها تكون معرفه يبقى جو كوني طيب يعني لي بروفيسور شايفه بعد لي في دو ها اوكي لي بروفيسور دو فرونسي دو لونيفرسيتي à الابوستروف يس Euh, le, da- le directeur بالظبط le directeur de l'hôtel I- Ibis. de l'hôtel Ibis فكل ابتداء من جو كوني حطينا دي زارتيكل ديفيني ودايما عندنا دو بعديها دو دو دو بس مش فاهمة أول واحدة des amis. طيب شي جي دي زامي à Aix-en-Provence عندي اصدقاء في مدينه Aix-en-Provence اه عندي أصدقاء أوكي. جي I have verb avoir اه اه خلاص تمام هنتكلم على الحاجات دي اللي هي مكتوبه على اليمين بيقول لنا noms et adjectifs الاسماء والصفات عندنا masculin وال féminin وهنا عندنا كل كلهم masculin و féminin هنسمع الفرق ما بينهم في البرونسياسيون لا ديفيرونس وهنا عندنا masculin et féminin des adjectifs يبقى هنا لل masculin فيمينا دي نو مذكر مؤنث للأسماء وهنا ماسكولين نادي ادجكتيف مؤنث مذكر للصفات المفروض إن الصفات بتيجي بعد الاسم يعني الصفة تيجي بعد الموصوف لكن عندنا بعض الصفات بيجوا قبل الاسم دول ملهمش ملهمش راجل ملهمش قاعدة دول لازم نحفظ نقول إن مجموعة الصفات دي في أغلب الأحيان بتيجي قبل قبل الاسم يعني les adjectifs الصفات مكتوب les adjectifs qualificatifs se placent en général après le nom مكتوب un film policier فيلم بوليسي بيقول لنا ان الصفات se place en général بي يعني مكانهم في الجمله en général بصفه عامه بيتحطوا بعد le nom ب- quelques adjectifs بعض الصفات quelques adjectifs courts et très fréquents بعض الصفات القصيره courts et très fréquents ومتداوله كتير très fréquents يعني مستعملها كتير dans la langue courante مستعملها كتير في اللغه se place avant le nom بنحطهم قبل ال- قبل الاسم طبعا هم هنا مش جايبينهم كلهم بس دول بعض بعض الصفات في كتير غيرهم يعني زي ما بنقول bon و bonne طبعا masculin féminin meilleur meilleure كلهم حاطينهم هنا في في ال masculin فبالتالي الكلمه اللي هتيجي بعديهم لازم تبقى masculin اوكي طبعا لو كلمه جت féminin دول كلهم هيتحولوا ل فيمينا فهم دول bon meilleur mauvais grand petit vieux vieux يعني old آه، قديم يعني او كبير في السن جون جاني يعني صغير في السن أو شاب بمعنى beau joli demi demi يعني نصف dernier أخير prochain القادم L'adjectif qualificatif peut se construire, se construire avec des verbes comme être, paraître, sembler. دايما الصفات بيجوا بعد يا إما verb être أو الأفعال اللي ليها معناها قريب من فعل من verb être زي paraître و sembler sembler اللي هو زي seems بالانجلش paraître نفس المعنى بس sembler ده premier groupe و paraître troisième groupe يعني elle est fatiguée elle semble fatiguée بدل ما حطينا est حطينا semble وممكن نحط paraître elle paraît fatiguée أو elle paraît malade paraître و sembler là زي seems كده بالانجلش c'est clair موضوع الصفات Clair. les adjectifs تري كلير ايه الفرق بين ان ادجكتيف وان نو الفرق كالي لا ديفيرونس انتر ان ادجكتيف وان نو الفرق او لا ديفيرونس ما بين الاسم والصفه ان الصفه بتتبع الاسم الاسم لو هو مذكر الصفه تبقى مذكره تبقى مذكر لو الاسم مؤنث الصفه تبقى مؤنثه فالصفات قلنا عاده بتيجي بعد الاسم وبعض الصفات بيجوا قبل الاسم في حاله ان بعض الصفات بيجوا بعد الاسم لما يبقى في بل... لما يبقى في pluriel يعني انا كتبت كده آه، une jolie voiture الجمله دي في السنجولي في في في المفرد طيب لو هنحطها او بلوريال لو حطها بلوريال حولها بلوريال المفروض اكتبها ازاي اون ده البلوريال بتاعها ايه دي طيب اوكي دي وجولي البلوريال بتاعها هيبقى ايه جوليس آه، هنزود اس بس هو الاس مش بتنطق يبقى جولي افيك اس <laughs> تمام افيك اس افيك اس طيب المفروض ان انا اكتبها كده دي جولي فواتور لا انا مش هكتبها كده هكتبها بالطريقه دي دو جولي voitures رمارك لما يكون الصفة قبل الاسم لما تكون الصفة قبل الاسم في الجمع ال un وال une الجمع بتاعهم مش هيبقى دي هيبقى دو في حالة بس لما الصفة تكون قبل الاسم يبقى هكتب كون لاجيكتيف إيه هكتب ايه أفون avant le nom avant le nom le pluriel de le pluriel بتاع un و une مش هيبقى دي هيبقى دو سي كلير واضح Clair. لكن لو لو ال adjectif بعد لو لا ان آه وان هتبقى des عاديه ايه الحاجات اللي بتيجي دايما يعني انا ممكن اقول لي فواتور اي تري شولي مثلا ممكن اقول les voitures مثلا مثلا اقول des voitures الكلام ده بالنسبه للان وان مش لولا اه فممكن اكتب des voitures sont, sont جولي مثلا كده كده تمام مفيش مشكله ال singulier بتاعتها كانت اون فواتيرة اي جولي كده كده تمام الاون الاون بقت des مفيش مشكله ال adjectif بعد لو نو الاون بقت des لكن في الحاله الاولى هنا آه قلنا une voiture l'adjectif avant le nom قبل le nom هيبقى دو سي كلير واضح Clair. طيب ايه الحاجات اللي دايما بتيجي بعد لو نون غير لي زادجكتيف عندنا لي كولور لي ناسيوناليتي الجنسيات والالوان دايما بيبقوا بعد لو نون لان ال- الالوان والجنسيات يعتبروا adjectif صفه يبقى remarque les couleurs et nationalités se placent toujours après le nom بعد الاسم بنقول un homme égyptien ما ينفعش نقول un égyptien homme وما ينفعش نقول مثلا la bleue voiture لا ما ينفعش دايما الالوان وال- والجنسيات يجوا بعد الاسم احنا هنسمع لحد هنا الاوديو داكور وبعدين هنعمل لي زيكزارسيس دول اللي هو 2 و 3 Leçon 2. Au travail. Page 16. Accordez les noms et les adjectifs. Exercice 1. Dans les exemples du tableau, observez et écoutez les différences. Très bien. بيقول لنا accorder les noms et les adjectifs يعني ايه accorder يعني نزود نزود s في حالة البلوريال أو x او بنزود او إيه في حاله ال féminin تمام او نزود مثلا ان او e لما يبقى عندنا ال nationalité بتخلص كده او كلمه بتخلص كده في ال nationalité او profession زي ايطاليان ايطاليان او pharmacien pharmacienne الكلمات اللي بيخلصوا بإر الفيمينا بتاعهم اوز هو ده الاكور اللي هو بيقول لنا هنا accordez تمام طبعا عندنا زي انامي وينامي انا اجوتي ان او زودنا الاو بتاع الفيمينا في كلمات ما بتتغيرش زي آه، الكلمات اللي بتخ... بتبقى اخرها او في الماسكولا ما بنزود لهاش او في الفيمينا تبقى هي هي طيب on va écouter نسمع Les noms et les adjectifs. Masculin et féminin des noms de personnes. Un ami. une amie. Un secrétaire. Une secrétaire. Un professeur. Un professeur. Une professeure. Un anglais. Une Anglaise. Un Italien. Une Italienne. Un chanteur. Une chanteuse. Un directeur. Une directrice. Masculin et féminin des adjectifs. Un grand parc. Une grande ville. Un stage international. La cité internationale. Un chanteur célèbre. Une chanteuse célèbre. Un beau tableau. Une belle actrice. Pluriel des noms et des adjectifs. Un homme célèbre. Des hommes célèbres. Un artiste international. Des artistes internationaux. Quand l'adjectif pluriel est devant le nom. Un beau tableau. De beaux tableaux. Un bon journal. De bons journaux. Très bien. Maintenant, on va compléter le masculin et le féminin. Une brésilienne, Hateba, un... Brésilien. Un brésilien, Un étudiant, Hateba, une... Une... féminine. Euh, féminin. Ok, on a dit le féminin. Ah, ok. Une... un برضو لا un اتيديون ده الماسكولان بنزود ايه لل, لل... آه، في ال féminin بنزود ايه على الماسكولان بنزود ايه ايه آه، او او او بالظبط يبقى تبقى هنا وال t ده يتنطق تي اتيديونت اتيديونت انا اكتور ان آه، اكتريس لا آه، كنا كتبناها برضو قبل كده في, في ال Word. الكلمات اللي بتخلص ب cteur ها في سي آه، في c قبل ال t كده cteur تبقى ctrice. زي directeur. directrice acteur actrice وي انا اون ارتيست هتبقى ان ارتيست تس... هنشيل الاو لا هتبقى زي ما هي برضو في ال e في كلمات بتتكتب في ال masculin بال e ففي ال féminin ما بتتغيرش الاصل دايما هو الماسكولا اوكي بنقيس عليه بقى ال féminin طيب هنا بيقول لنا accordez le groupe de noms اوكي يعني هنعمل accord لل groupe كله طيب إلام لا انا انا مش فاهم بيقول لنا accordez يعني يعني accordez يعني نعمل accord اللي هو نزود اس او او e. تمام آه هنزود لل groupe مجموعه الكلمات احنا عندنا كلمتين هنا اوتر بارونتيز هنزود ايه للكلمه دي وهنزود ايه للكلمه دي هو الام لي الام les bons يبقى هنزود s ال s دايما ما بتتقش إيه، آه. اوكي هيبقى هنقول لي بون اون اجوت ان اس فيرب اجوتي اد يبقى هنقول اون ajoute un s هنزود s اوكي يعني هيبقى تبقى bon بس مش هتنطق بالظبط هتبقى بون افيك اس ويد اس يعني bon افيك ريستورون كاس كون فا اجوتي هنزود ايه هتبقى برضه restaurant هتبقى s برضه s. برضه بالظبط بس اون برونونس با ما ننطقش هنا كل كلهم بلي ها شايفين ليه هنا ليه هنزود ايه لجران فواتير جران هنزود ال s مش هتتنطق وفاتير برضو لا بس خلي بالك ان فواتير كلمه féminin يبقى grand تبقى جراندي دي دي جراند جراند يبقى هنزود on ajoute ES اس سو فواتور هنزود لها s بس s بس تري بيان طيب يعني. مسيو طيب فتحي هنا لي فام دي دي دي, دي بلوريل بلوريال مش هنغير فيها حاجه طيب عندنا بو اي سيلابر طيب خلي بالك بو هنا خلي بالك عندنا هنا اثنين ادجكتيف آه، بو يبقى هنقول ازاي طيب، هي بو آه... بو اس لا مش عارف بتزود لها اكس تقريبا بالظبط آه، احنا بنقول اوكي أيوة، بنقول بل ده الفيمينا البلو بتاعها ممكن يبقى هكتب كده ماسكولا يبقى دي فيمينا اول واحده الماسكولا ممكن يبقى كده بو بو هو الماسكولا وبل هي الفيمينا بس الماسكولا ممكن يبقى بل بواحده واحده لما يبقى فيه voyelle. يعني تمام. يعني يعني لما اكتب كده un bel hôtel مثلا كده un bel لو كتبت كده امبالوتيل اوتيل كلمه بتبتدي ب voyelle لان ال H كأن مش موجود اوكي او بدل بدل عشان ما تتلخبطوش un bel appartement appartement appartement يعني شقه بال ابارتمون ابارتمون تبتدي بالاب فنحط لها bel كده L واحده آه، بس هنا beau لما تكون كلمه تبتدي ب consonne يعني نقول un beau restaurant مثلا في الحالتين ال pluriel ال féminin بتاعهم belles. يبقى هنا les femmes belles. belle هتاخد او S تبقى بال au pluriel يبقى هتبقى بيل كده بل طيب les femmes هكتب كده les femmes طب célèbres هنزود هنزود ايه؟ زود اس بي اس او او اي اس بس بس في حاجه هنا في الجمله دي عشان كده انا قلت لك في اثنين ادجكتيف احنا لو لو شفنا هنا احنا عندنا بعض بعض الصفات بيجوا قبل نقط يعني بو بو بال دول من الصفات اللي بيجوا قبل الاسم يعني المفروض نكتبها بالطريقه دي المفروض نكتبها لبال سيلاب كده لبال فام سيلابر طبعا احنا ممكن نكتبها بالطريقه دي عشان في ايه في ايه في في النص فان بالي سيلاب وممكن نكمل الجمله لكن لو هنحط الاثنين adjectifs مع ال nom من غير ايه ده هنكتبها بالطريقه دي les belles femmes célèbres دايما beau و belle. من الصفات اللي بتيجي قبل الاسم و اللاليست اللي هي في صفحه 130 دي للحفظ تحفظوها هنا عندنا اوتيل وعندنا انترناسيونال ليزيتيل هنحط له اس on ajoute ممكن نقول on ajoute verbe ajouter يبقى les hôtels on ajoute un s ونجد اس اوكي يبقى les hôtels طيب international آه يعني انترناشونال هتفضل اه احنا كنا قايلين فوق هنا هنحطها يبقى ايه او بالظبط زوتيل انترناسيونو كلمات ال masculin انا هنا نسيت ما كتبتش لي اوكي البلوريال دي مو او ال هنا اللي بي... هنا لازم يكونوا masculin. الكلمات ال masculin اللي بتخلص بال al masculin. الكلمات الماسكولا اللي بتخلص بالال هو ال pluriel بتاعها اللي بيبقى او ان جورنال دي جورنو لو انا كتبت les écoles écoles مدارس آه، كلمه في فيمينا هتبقى internationales كده صفه هنا écoles internationales ما بقتش internationaux ليه؟ لان كلمه école هي كلمه féminin الكلمات ال masculin فقط اللي بتخلص ب ال بتتحول او لكن هنا الصفه بتتبع كلمه مؤنثه المؤنث لا ما بيتحولش اي يو اكس بنزود S c'est clair واضح clair اوكي ريفيزي يعني ريفيزي تو سكون ابري اجوردي كل اللي احنا خدناه النهارده عشان المره الجايه هنعمل ممارسه في الاوديو لكل اللي احنا خدناه يعني اللوسون دي اللي هتبقى المره الجايه اللي فيها اوديو كلها pratique ممارسه اللي احنا خدناها فراجعوا كويس الحصه دي يا on se dit ان شاء الله اوكي اوكي داكو ان شاء الله علي بون سواري allez. Au revoir. Allez, bonne soirée au revoir au revoir